Вчера это уже прошло, сегодня это то, что сейчас, а завтра это то, что еще не наступило, то есть будущее. Ну, ничего себе!